النهارده مر عليا ست سنين وانا مصاب بنزيف في المخ 29 7 2014 و 29 7 2020 النهارده بحلوهم بمرهم والحلو اكتر من المر ان قدرت اتعافى واوصل للمستوى اللي انتوا شايفينه ده بفضل الله اولا ثم رفيقه الدرب اللي دعمتني كتير ثم الاهل ثم الاصدقاء ثم أي واحد قال لي كلمة بتشجعني ثم أنا قدرت أتعافى وأتأقلم مع الوضع الجديد اللي هو بتاع نزيف المخ وأنا مش هقبل أبدا إن حد يقول لي الله يشفيك لأن أنا كنت مريض بالسجاير كنت مريض بحاجات تانية كتير وحشة إنما دلوقتي تعافيت منها بفضل نزيف المخ اي نعم الكلام ده هتحس انه دباجة بس ده طلع من قلبي فعلا شكرا لكل واحد عني نفسيا شكرا للي ما قالش حاجة وكف الأذى عني وهو ما اتريقش عليا شكرا للي ما قالش حاجة وما جرحنيش نفسيا الفيديو ده عبارة عن رحلتي في خلال الست سنين اللي فاتوا دول كانوا عاملين ازاي تدريب وجهد عضلي وذهني والحمد لله انا لسه مكمل وهكمل احمد جبر وهسيبكم انا مع الفيديو تفضل الصورة دي كانوا متخيلين هم التمريض ان انا عندي شنب كانوا حالقين لي دقني وسايبين لي